namaan qabnu aabbiyoo oh, oh, karra keessan jirra. Akkam jirtu daawwattoota keenyaa ani ogeessa qonnaa obbo Habtaamu Sisaayin jedhama. Godina Baalee Anaa gaarfaa ganda alii ogeessa qonnaati. Haalli mijataan oomisha qamadii oomishuuf nu barbaachisu olka'iinsa lafaa naannoo kuma tokko dhibba saddeetii hanga kuma lamaa fi dhibba saddeet irratti oomishuun ni danda'ama. Haala roobaa yoo laallu millimeetirii dhibba saddeetii hanga kuma tokko. gahaadha jechuudha. Isa qilleensaa kudha shanii hanga shanii digirii irratti haala mijataa oomisha qamadii oomishuun fayyadu. Inni kan biraa biyyoo gosa biyyooti biyyoo diimaa daalachaa fi akkasumas bifa isaa bunnii kan ta'e irratti isarratti oomisha qamadii oomishuun ni danda'ama. Ganqummaa biyyoo yoo fudhanne shan tuqaa shanii hanga torba tuqaa shanii irratti oomisha qamadii oomishuun ni danda'ama. Malli oomishaa tokkoffaa qophii lafaarraa kaanaa lafaa marsaa tokkoffaarraa hanga afurii qonnee isa shanaffaa irratti yeroo facaafne oomishaaf oomishtummaa qamadii dabaluudhaaf baay'ee fayyada. Inni kan biraa sanyii filatamaa fayyadamuudha. Sanyii filatamaa fayyadamuunis gahee oomishaaf oomishtummaa keessatti qabu isa guddaadha jechuudha. Inni kan biraa jiidhinsa isaa eeggannee yeroodha yoo kan facaafnu taate oomisha fi oomishtummaa qamadii ni dabala jenneeti kan qote bulaa keenyas qabsiisaa jirru ofiis kan haala saniin hojjetaa jiru jechuudha. Kan biraa to'annoodha. to'annoo aramaa jira, to'annoo ilbiisaa jira, akkasumas dhibeeleen gosa garaagaraa waaqiin jiraa waaqiin jirmaa, waaqiin keelloon kunniin yoo yeroodha hin kattoo atamni taate oomishaaf oomishtummaa kenna nu harkaa hir'isuu danda'a jechuudha. Akkaataan paakeejii namman hin jedhe kuni lafarra itti qabatu qotee bulaa adda duree bu'aa marxayyii biratti paakeejii kan yeroo inni fayyadamu akkaataa inni itti fayyadamuu fi maal akka inni fayyadamee garuma isaatti deemnaa nu faana bu'aa garuma adeemnu. karaa lamaan qabnu biyoo karra keessa jirra. Ruufaa diidaatu wala jallee bulee. Keenya gadaaniif ni antule apio rabbi biraha shama shama bab guna te di sakam ta shama shama shama naga kam jirtu naga naga naga jirtu ni kam jirtu kam naga naga naga la tai jirtu gala tarabbi naga naga kam jin kam kale ka ba kai ninga e kopi facha sati fi me mal mal facha tu mal fa kopi tani jirtu nam yero ma kana a min ba gawalu ma nu nge amma rabbi ngalen ne ga u torbe kunam ma torbe facha sati jal kam ne amma xaa'ollee qopheeffanne madaabaraallee qopheeffanne maatii keenya waliin sararaan facaasuuf kun irratti bobbaanee jirra Kunullee Nullee kan dhufne e, akkaataa oomisha qamadii sararaan itti facaafamu maal maal akka inni barbaachisu isinirraa qotee bultoota kaawwaniif e, qooduudhaaf e, muuxannoo keessan kana gara biraa daddabarsuudhaaf dhufne akkaataan isin itti fayyadamtan mee maal fakkaata? Sanyii filatamaa bitannee jirra, sanyii qopheeffannee jirra. qonni qophaa'ee jira. Qonna gamarsaa afurii qonne qopheessine amma sanyii filatamaa qopheessine. Hektaara tokkoo fi haya haga siin dura wanni facaasaa dhufne wanni fayyadamu kiilogiraama dhibba tokko kumtaala tokko jechuudha. Kumtaala tokko fayyadamaa jirra. Kumtaala tokkoo fi kiilogiraama diidamallee kanaa ol faca'uun hin qabu sararaan waan faca'uuf sanyii filatamaa dandayaa qopheeffannee jirra. Taa'os NPS hektaara tokkoof matoo eh, tokko yuuriyaa hektaara eh, tokkoof kumtaala lama bifa saniin qopheeffannee jirra rooballee argannee jirra facaasaa kuno jalqabnee jirra galata isaa akkana fakkaata. Biyyee daalacha kanarratti Eh, anga kuntaala lamaa fayyadamuu ni danda'ama yuuriyaa eh, NPS kuntaala tokko fayyadamuu ni danda'ama. Haa ta'u malee naannoo biyyee gurraacha irratti immoo anga eh, kuntaala lamaaf walakkaa yuuriyaa fayyadamuu ni danda'ama. NPS illee kuntaala tokko fayyadamuu ni danda'ama. Oomisha oomishitummaa qamadii sararaa dabaluu keessatti gahee guddaa akka inni qabu ibsatanii jirtu. Akkasuma yeroo facaasaa immoo jiidhinsa biyyee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jiidhinsa biyyee maaliif fayyadaa? Eh, biqilaa irratti yookaan immoo oh, yeroon eh, midhaan lafaa yaa'urratti irratti wal fakkaatee biqiluudhaaf jiidhinsi baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef jiidhisa san eeggattanii yeroo oh, rooba gahaan jirurratti irratti facaasuu keessaniif eh, muuxannoo gaarii kan ta'uu danda'udha. Biifaman qorradhee qorra. Xaawoo NPS kana yaa'uma matoo tokko hektaara tokkoof qopheeffannee yeroo facaasaa san waliin facaafnaa bakkuma tokko facaafna isa. yaallee harka sadaffaa yeroo san itti waliin facaafnaa yaa'u ka irraafeetiin jedhe arama lammaffaa yeroo qulqulleessinee jenne bulii soddomii shan irraa bulii afurtama deebinee yuuriyaa harka sadaffaa sanillee yeroo lammaffaaf sadaffaa yeroo san fayyadamuu dandeenya jechuu akkasi fayyadamu. Amma ka qophaa'e kun xaa'oo kiilogiraama shantama kun hamsaadha. Miiddee sadii fi ka qophaa'e gimmaasha hektaaraa jechuudha. كن يوريا ده يوريا كان اما الرا الرفنه هركا سدفف جماش هكتار اتيف ني دي سديف كيلو جرام صدومي سدي لما نسات مال غونا كيلو صدومي سدي في امسا هنا شرا لفافنت شرا رت تولچني ولين ماينه ولين دوينه فچاسا رت هركا توكو سدفا مرسا دراتي فكسي فيدمنا في harka lammaffaa sadaffaa marsaa ca'anu arama lammaffaa booda akkasi fayyadamna jechuudha. Akkuma isin jettan yuuriyaa yeroo facaasaa san harka tokko sadaffaa yeroo facaasaa san NPSdhaan walitti maynee facaasuun ni danda'ama. NPS immoo kuntaala tokkocha san hektaara irratti yeroo san facaasudha. Bulii soddoma hanga soddomii shanii jidduutti immootu Eh, yuuriyaa eh, itti fayyadamuu ni dandeenya. Yeroo eh, arama lammaffaa keessaa baamu sanitti irratti facaafne haala saniin oomisha qamadii guddisuun ni danda'ama. Akkaataa sanyii itti facaafnu gadi fageenya sanyii hangamii akkasumas gadi fageenyi xaa'oo oh, seentimeetira meeqa irratti faca'uu qaba. Sararaaf sarara jidduu hangam addaa fagaachuu qaba. Sararaan yeroo facaafnu qotileedhaan yeroo facaafnu addaan babal'inni booyiidha. سانتيمتر دي دمي شنيرة حاجة صدمات قتيلة لا ويتا فجعف بوين جما جمانة سانتيمتر دي دمي شنيرة حاجة صدمة بيرا كندا كندا بري في ونك أيرة أما ببلو الرا تكارك النون الرا تدي كود دي بيفني أما سمو سنجلة ويتا فجعفنو مدابرة NPS في يوريا كان ولي ماينت دورة فجعفنا جلها isa yeroo facaafnee jennu saantimitira torbarraa haga kudhanii lafa jala seena inni. Sanyi ammoo duubaan yeroo facaafnu gubbaa irraan facaafnaa sanyii gadi fageenya isaa saantima afur irraa haga shaniiti. gadi awwaalamuu qabu jechuudha. Kana bira taruun qabu jechuudha. Qotiyyoodhaan yeroo faca'u akkuma isin jettan eh, boobu boobu yookaan sararaaf sarara jidduu. seentimeetira torbaa hanga kudhanii gadi fageenyi isaa seentimeetira torbaa hanga kudhaniiti. Sanyii keenya immoo afurii hanga shanii jidduutti facaasuun ni danda'ama. Kanatti aansuudhaan makaanaayizeeshiniidhaan yeroo facaafnu maashinaan yeroo facaafnu jechuudha. asirratti ammaa ergaa nani qabu keessumattuu qotee bultoonni yeroon kun amma yeroo facaasaa waan ta'eef sanyii filatamaa qopheeffatanii ka filatamaan qopheeffatin illee sanyii qabu san tolchee qulqulleessee qopheeffatee xaa'oo qopheeffatee yuuriyaa qopheeffatee ogeessaa waliin oduu wal qunname baay'ee gaariidha facaasaan duratti ogeessa gandaa ogeessi waan jiruuf ogeessa dubbisee ogeessi dhufee waan dubbisuu bichaa osoo hin taane ogeessi waliin ga'uu dadhabulleen mala ofumaa dubbisee akkamitti facaasaa akkamitti bayaa akkamitti fayyadama jedhee bifa saniin soo deeme baay'ee gaariidha. haalli asiin dura ogeessaan ala fayyadamaatiin hin turre baay'ee haala duubatti hafaadha haala baay'ee nullee miidhu tokkoffaa hektaaraan sanyii kumtaala sadi fa'a nama fayyadamu jira hektaaratti. تالي سدينما فجأة سجلا أو أمسانا ما فيد مجلا إيه، إن بيسي أمسانا ما فيد مجلا يوريانا ما فيد منجلا وان كان وجيس اتكلاه وسوغا فتيت ننجله نفسافي بفساني نسوت ديمي حال وجيس إيه، إساجة نسوت ديمي باي غاري ده gochuu Tole baay'ee ulfaadhaa ibsa gabaabaa nu kennitaniif baay'ee isin galateeffannaa qotee bulaan naannoo biraas qotee bulaan keenyas ibsa isin kennitan kanarraa waan gaarii hubatee hojii isaa akkuma isin jettan akka inni hojjetu dhaamsa keenya nullee asmaan dabarfannaa baay'ee nu jiraadha galatoomaa fayyaa ta'a jabaadhaa isin jenna fayyaa ta'a gara hojii deemaa gaama yeroo ammaa. Akka dhumarratti qabxiin ijoon ani yaadachiisu barbaadu qamadii sararaadhaan yeroo facaafnu Eh, qophii lafaarraa kaanaa qophiin lafaa keenya eh, sadii hanga shanii jidduutti qophaa'u akka qabudha jechuudha. Tole kaa qabxiin lammaffaan raawwatamuu qabu eh, hamma sanyii fi hamma xaa'ooti jechuudha. Hamma sanyii yoo fudhannu hektaara tokkoof kuntaala tokkoo hanga kuntaala tokkoo fi kiilogiraama diidamaatti fayyadamuu akka dandeenyu sararaan yeroo facaasu jechuudha. Akkasumas NPS kuntaala tokko hektaara tokkoof kan fayyadu ta'uu isaati. Akkasumas yuuriyaa akkaataa naannoo biyyee saniitti rukutuun ta'ee naannoo biyyee gurraacha irratti immoo haga kuntaala lamaaf walakkaa yuriyaa fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo facaasaa keenya wanti gochuu qabnu yeroo facaafnu bobattee keenya irratti hundaa'uudhaan seentimeetira 25 hanga 30 daafagaachuu qaba sararaaf sarara jidduu jechuudha. Tole qabxiin itti aanuu akkaataa sanyii keenya itti buufnudha. Gadi fageenyi sanyii keenyaa seentimeetira 3 hanga 5 gidduutti ta'uu qaba. akkasuma xaa'oon keenya yeroo guufnu xaa'oo yuuriyaa fi olitti walitti mahinee seentimeetira torbaa hanga seentimeetira kudhanii jidduutti bu'uu qaba.